қасқыл шорду мөгдүрүп қалған тұра олту киши ай а жеңе кемпір өлгүч өзі өле өлсөчү уулер жетіліп азамат болып қалған тұра азамат болғаны қайсы энеси өлгөндө келіп топырақ салғанға жараған жоқ отау өлі шаар эмне кылып жүрүптүр окуйт бекен же иштейт бекен Kimi bilet? естүүлік қылса атасын жазғыс қашқат кетті ғой бос бәлкім атасы қойып тұтады жүрүйдө бир ургачы болбосо оокат кыла коюш оңой эмес го анысы бар жеңе иш жок го суук да толкун болуп жатпайбы туман соғып жатат го э и атаң көр кышында көл тоңуп калса ары бери моо куусканга жатат элек э Benim için gökten koydu ya. Gila te tuak mun sıra kurus. Sen sıra. Sen sıra. Sıra. Ha bak. Bak. Benim için gökten koydu. Bektaş. E Bektaş. Benim için gökten koydu. Mına valda sıra batmayın. Suusunda şor varmaz bu. Oşan için tanıması gerek. 동건 계략입니다. 아는 동보원의 작성. Thank Şaş bakalım. Şaş bakalım. Çay kap salvadım. Sevgim olsun bak kızım. Kıynalık kaldım. Korukçalı işi kurusun. Evlisi olsa da evde cettik gayrı içer. Dört tane ökünen ailenayım. Doktor oğlan buna yeşil kaçın. İyi mi lan? Öyle bak ya. Böyle sola çıkma kadar bak ya. Salamaz baba. Şükür ailen. Assalamu aleyküm. Salam aslan. Ailenayım. Salam aslan үч айдай тез тез бастырғыла бізде такси деген болбайды алдағы арғымақтарды араңда зорға таптық шаппағыла атыңар сордонтып аласыңар ашуда көшкі жүріп жатады абайлап бастырғыла рысқұл чоңатыңарлар тірен қалбағыла мақұл ей халық атаңа айтып кой жолчуларга смарыда кымызды жеткирип турсун макул Езжай! Там обвалы, понял? Он будет. Езжай через Шантаж. Скоро построим хорошую дорогу, тогда езжай хоть до самой Москвы. Раз, хош, хош, хош. Чё? жарып жіберейінім имдат имдат сені келеттер жол қарап атып көзің тешілмеді бе отоманан қаттағандардан аманшылығыңарды айттырып ийіңер го байкелериңдин эжелериңден дери сак турушабы жакшы шаардын ысыгы куруккан бастыма кетип калайындар да жылкыда алгыр неме томогусу жок алгыр экөөбүзгө эми томогонун эмне кереги бар карыдык да оператор сэмбэрхэн ах ийм агнад зуураар сийдэггүй. Түгэр. Түгэр. doğrulardan birinci de samınca koşmuşum. Ama ne olsa sizler de koşun öpüştük. Kana. Vay halde hani dayı. Ne sen dayım bu? Ee. Esen dayım de millettansın artık. Sadakan gittiğinin atası gözden. O atası, cüreme gavru okşar. Aa ah, sen bilirsin. Tumbala dayım atasına okşar bulat. балакетіңді алайыным тілі шығып қалғандыр шығып қалды бірақ орысша шықты ярам түсігене дейін маған орысша сөйлей алсың бәсен ясы дейді шардаларым бар орысша сөйлейді қырғыз болып тұрып қырғыз тілі сөйлеп отырықшы мынау жеңеңді шашын шодайтып қырып тұрып алыпты аны ұятсыз иті қайда қаншалаған сырттаған осын болып жүремін тұрмағында ғой шардаған барып ойды тұрмағын боласы тұнған екен дағы борсылдап күлесің аның күле тұрған емнесі бар құдай беріп тұның уыл болды қане мына уылдарың тиген пайдасы көзің құрғыр көрбей жатады мына бұл сапар бұл отпускаға келіп кетті доллар жарты тастап станокты көміп тұрып тарс жасап кетті анығардегі алыспын тоқталда ата біздің ашында жарып жатыр бригадир ошол жолчуларга кымыз ташып берсин деп анысыны билем кыздар кандай жүрүшөт кыздар экзамен берип атышат султан айкемден сен шаарга кетсем дейт карып калышты бирөө төлгө сүрөп басым болбойт дейт сен эле карып калдыңар го жок карысак карагандыбыз эми жашырмак уктум бул айтканын адам болып қалады деген үшін арғы ыдысты суытып қойып тұрғы жылқы өз үйіріменен дейді кемпір көз әлі аздан мыштан таялекпіз құдайға шүкір жанашырдан қымыз бөксерелек айтып десек жылқыларымыз қайырылып береді біз көшелі ей мүрсекал бара ғой қалғандарын өзім елестіре Ata oydu atan. Çok deyimde birden onu üyündele bana teken. Ağır gün özcanımın hadi. İyi, naliyi başladın mı? Belkisi de yıktır kuramını ciğerdi tümüne getirdi. Yemi kolu aşka zetkenle giyin alar katının mi beydi. Ha, gidesin be. Ha, oğlum gel beri. Ben senin çünkü güzel doğa dedim lan. Hazır varım. Aktif taptın bu. Hey! Ya gelip kaldın mı? Ne, kandan şey aldık. He, kana söyleçi. Şardağanda gep var ya. E sen emden çıkmayasın, tam kalsın aldın bura. Yok, eskide canım yok. Attı tattın mı? Ne işte? Taptım. Kılıçlaşıp görüp kalanım ve yolcular kaçıp gitti. Aksak kalıptır, aran alıp geldim. Emine oğlu aksadık. көріп қой ертең де берермін іштім ал тізген деп суық тиіп өзім өлген анда мен бастырайын мен де ертең өтейін Detén. Véngase. вайда ғой. Ол байты бүтін керек пе? Мына мына баратам. Так. Так. Түндікті атпайлы ғой. Күн ашып қалып тұрады бала жұлдыздар. Nereye göçülebilir? қатын ұрышады есі кеткен болышады сен қатын алғанда да көрерміз қатын алба yolchilarga qimiz yetsin бір qizni ала қача иә әттәк Hey! Bakırım. Tutar mısın gamılı? Hiç için kıyılayını. Bu kutaylar doyulup da bağırdı. İçine kaynak sonu kucağında tırs etsini koyverdiler. Yalçılara gün yakımız yetkizsen de tütkü değilmiz. Meh, senin kalba. Ake, bunların varını alasın. мен эми элге кошулуп оок аткылам ичиш керек жеш керек жыргаш керек жол бүткөндөн кийин жылкыңдын бир тиынча кереги жок бар сам барбы жок сенин атакең эле кала берсин бул жерде жылқысыны. мен элге кошулуп оок аткылам айтат деп жүрүп көрүнгөн кырда киши кийик болуп кетмей болду with no Alınma sakın. دول غلس қолданың өзі құтын аман болса болды ел соғыш болмаса екен енді халықты шабы кетпейлі бізге қараңғы жүрсін киімі қолатты Емі сені көздің қанша ашарлықтың емес жыл қыбірдей деген жын кішкенеле құрсағы тойса естіріп қалады мұны мұрын эле байлаш керек болшы satışçı böyle gel gel otur aylanayım der. Başlı. Kudayırgan bu sakoçul falan mı? Çok çok çok çok çok. Dağıç. Rahmat apa. Sen buradakımız için görgün. Gibitke kayda. Kaydan işti deyiz apa. Bu da Sibir'den gelgen. Marca barançık var mı? Жетиңиз жок жок <laughs> жакшы балдар экенсиңер тилди билип алган баса жана тияктан эмне карап жүрдүңөр бул жерден апа жол салынат көпүрө курулат чоң жол салынабы чек арага чейин таш жол болот машинени ары бери зыркырап гана турасыңар да здорово чек арада мен эмнен бар эле балам канчадасың канча жаш көркүл жыйырма бир мен да сендей уулум бар иликтир курамын деп токтогулда жүрөт а дагы силердей билимдүү аман эле болсоңор бул бақайдың конушу мен ушул кишинин байбичеси болом ассалому алейкум айланайындар бул жерден башка жердене жол салсаңар кантет силерге бир болбойт ата биздин проект ушундай аз күндө бул жерди жарабыз бул жердин баарын эле жара бересиңерби бул эмне чоңдор бизди унутуп калышканбы ой байбиче өкметтің ішіне күйдейші емне қыласың тынышымызды алғаннан кейін біз дунута қойбас оқатыңды жақында бастайсыңар бір жұмадан кейін асқа Кайсы жерге көшесіңдер табылар балам құдайдың жері толуп жатпай батыс жаққа көшіңдер тыншырақ қылып тройкша. Мен сага кымыз боз. А почему сен жайыт возьмешь? Не болой. А сага бары бир болсо мага бары бир. Мына бул жайыт биздики билди. Мен бул жерден өлсөм да кетпейм. Эмне? Айсен. Булар демиле кет. Биз чамдан өлсөбүз. Colonel Pitch. Abgul bir. Almaga olib baterishdi? Yo'q. Qanday sag'ajaqami? G'oz yasaldi. Bizda bilaymizda bu imdin jaxshamani. Cho'p. Cho'p. Bırakın batıra. Şamaldı karatı uçur, belki uçup gider. Ata, alalı getelçi. Hem o karda, o katılsın. Karının canı var. ой қанша жыл жашайды қырық елу жыл жашайды ғой ой көп жыл жашайды ғой төбемнен еріккеннен кепшейбі кім біледі бұны апа эмне үчүн кээ бир төөлөрдүн эркечи бирден кээ бирөөнүкү болот көп көше көшпей эми кар түшкөнчө көчпөйбүз го кар түшкөндөчү жакка көчүп түшөбүз да мектепке баргың келсе кандай көнүп кетесиң тиги атайдын баласы деле жылкычы болуп жүрбөйбү үч эле класс билими бар а күнүм өскөгө да бар Sen mas bolu var bile atı veresin be. Bak payla kızın baygılık シャーマンです

Эй, чай. Чайга теңир жалгасын, кымыз эле болсо болот. Аймурдун турай. Сен экөөбүздөн агы вертолет. Вертолетте бирге келдик беле? Ооба. Мурдун турайын десе. Сүрөттөгү балдарыбыз го. Биздин жамандар ошо. Көкүрөк күчүгүм бул. Баланын бары да сап, жогу да сап деген рас экен. Әрекем түрігесінде мұны ойлаған емес әкемін. кемпирден кейін калган күн құрсын. Бұрын сен үскіре беріп, шалыңнан мұрға өліп қалып түрге. Керек деген бұны құдайым әлі. Иман дұ, о қапқатын бір келін әлі осам бұл айтасын бұл, екі айтасын бұл. Оғылымның дегенде көз төрт. Мен де торпақшыға шағарғанда суытып қойып тұр Аспаның ойым біліп еле тұрам, білгенді айлағанша. Өмірдің құрайын. Сен дағы бізді таштап, шағарды өсті бер менен қачасың ба? Бұны өзі алып құрады деп етіңіз. Рас қыласың. Елдің бара оқуымды, чилистен болмақ біле. Баланың ең атаның жанында жүргеніне жақшы екен. Атаңның күрішіл ақылы мұрда болғанда ғана. Бек ташынды жаным аңғарыш жылдырбайды елем. Ұрбасың емделі кетірбе көрші. Азаға торбақ біліп ойлап қоң. Ана өзімнен. Сен енді де кетесің. Өз баласын басқара алмай жүре Ана сөзін көңілің алдайла қойырсын. Бал емес бит. Қолына келген ноттай керек. Ей, айда қанша. Бүтін түскірдің күні тақыр көз ашырбас болды ба. Күні түніктен байжайт деген емнесі. Теңір жалғасын құйбайлы ғой. Жетіпсің ғой? Су кіріп кетелек, тұтар бақтарым бұғарып, алайын. Кеттім құлай. Senin oğuzunu bile tutturmadı bu. Çağırdı bana tamam dur. Tamam. Sen geç gelen kutlülde verirsin. Kutlülde verip adamın canın sığır var. Bak oldun adamın gır kurayın. Geçik Bey gel. Oğlunun toyuna katışmasan alım cüzümdü kıramayın. Geçik Bey hem Bay bir şey. Bak hele gelelim. Soğudalı gel çıkılayacağım kalın. Makul. акча жопчуларга кымыз жеткизип кетти той бүткөнчө келип булар ишти сыйлап тойго келгениңерге рахмат аз да болсо көптөй көрүп балага ак батаңарды берип койгула амин аллаху акбар 哎！ Bırak tekrar. Resimde zor. Bilmeyiz. mi var burada sen? var? İç mi var? Ha iç mi var? Ol aklı tamam. Kimin oğlum ömürlü olsun Rengel Bey. Tigini. Zakıskı. Telefon. Kuday tengini tanı var yakalan Tırbayım. Biz tengini Alım, bergel aydın. Bergel. тойың құтты болсын батыр мына бұл жаманы ұлыңа қалғандары қанша туғандық ұшындай жамандық та біліне. бүгін қымыз ташып әлі тойды башқарсаң емне болма. керек жоқ айтса айтпаса төгімді Кешік деп біле Ойыны келгенді берді бұл Gitmek! Getir benim de Allah söylemiş. Sen ben içmek ili içmek. Keylik şem. Hayır. Oldu mu? Oldu doktor tavuşka. Oldu değil mi? болды болды енді тоқтат тиме балаға ата болмады болды деймін тиме балаға ата болмады ай алым алым деймін құлағың дүлей қалған бар ажырастырып қойсаң бұл қойды еріңді анандай албайсың ата қолдай көр құдай қолдай көр айланайын құдай қолда абышқа абышқа емне болып кетті емне ұншықпайсың айланайын құдайым алым халық келбейсің жардамдашпайсың тірейіп тұрып албай қақпарлар сілерден жақсылық көрмедік қо абышқа абышқа ақырын ақырын айланайын алым абайла qayda jibit агыалыбы агыта турган маалы алып калды го эми э? жылкыга ким барат түгөнгөндө жана докдурга өзүм эле барбай мен барам жылкыга сенин бүгүнкү кылганың деле жетишет аттын үстүнөн уктап калып арка мойнуң алдыңда калсын андан көрө тиги атаңа көз болуп жылқыларды кетірбей үйіріп тұр желдеп кетеді бірдеңе болса мылтық ат біз ұғып тұрамыз başka çay içiyor. ертеңіне жұртқа қадірлі пайғамбардай кіші ошоға кантип болду тийгиз шаардык биз деп кол оорутуп жон жоортуп иш кылбай жаман көнгөнсүңөр да улууну сыйлап ызат кылганды билбейсиңер тиги бекташ биянкеч тойдо деле акылдуусунуп сыйлап берген тамакты ичпейт өтө жаман десе жалғыздап соғып көніп қалғанда сен деле соғып емессің ғой мен істем ақыл менен өз тапқаным ішем бекташ эмне шаарда ойноп жүрүп ал окуп жүрөт менин башыма жүн чыккандан бери окуп келатат жалгыз атасын багалбайт бакай атамдын балдары эмне жаман да бакай атаң балдарын оозунан түшүрбөй калдың да тырс kaynatsa getin getin. Kamır turşun var. Diyor adam. Gömüne girgeysin. Kapırat. Atanın havalını sırap geçir de koysan birden olasın. Akın ah, başlarına da az kaldı. bir camanganı getirdim. Tigini sütünü çıkmaydı. Monosu da durdu yattı. сілердің азабыңарды тартып жүріп өліп кетеді екенмін ғой қақшы жолдан кетіп қалам атаң қайда жылқыда ба атамның үйінде тұрады қой кете бер жібермей қояды атаңменен мен өзім сөйлесемін анан алдағы қамыс анабайда ғой алтыны бітейін атаңқар балық албай қалбадым құреледім ақ жүрек байкелеріңе мен сен жатышат деп айтты анан есентайыңдын бетінен үйіп қой астына мен қалайын жөней қал жолыңнан тоқтай тұршы мен қой іше іш барын ішіп жібер ендігі жылда құдай менің қолымнан дам ішірсін Sadakası. Aman. Bizimle. Buna ulukun barı üstüne okup koyarsın. Anan gelgende düğün edimde oğlatkanını ait verersin ha. Baş emmesi. Ay ay, hay. Yanan gibi. İyi. <laughs> Meh. Yok yok alıverdim. Bunun bana gerekim. Burasam yaxşı sürür. Oqluğa keçikməyə qarab sürür. бизге болса убакыт күндүн чыкканы менен батканы биздики болсо мына бул жылкы айт айт деп жүрө бермей да емес эмес токточу мылтык дарыны көбүрөөк алеген карышкыр